¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más. En este super video vamos a contarles este lindo mini cuento, donde vamos a enseñarles a todas las mascotas de nuestras princesas. Miren, por aquí vamos a encontrar a la sirenita, que está con su mascota, a Blanca Nieves a Cenicienta, a Bella, a Aurora, ¡Ya, Jasmine! ¡Sí, chicos! Y lo súper, súper, súper, súper interesante que vamos a encontrar aquí es que vamos a colorear. ¡Sí, chicos! Vamos a colorear a sus mascotas. Ahora, vamos a empezar. Vamos a encontrar por aquí a Cenicienta. Y su mascota se llama Pumplink. Dice mascota de Cenicienta. Me gusta verme perfecta y elegante. No salgo sin mi hermosa tiara. En los bailes reales, cuando la orquesta comienza a sonar, hago giros y bailo con mucha delicadeza. Por las noches, me encanta que Cenicienta se pille mi pelo. Y preciosa melena. Sí, chicos, por aquí encontramos a Pumplin. Ella es la mascota de Cenicienta. Vamos a ver que tiene una hermosa tiara por aquí. Y dice el color que Cenicienta también tiene. Tiene su tiara, un collarcito y por aquí un lindo moñito. Y como Tiara nos estaba contando, a ella le gusta que Cenicienta cepille su pelo y su preciosa melena. Ahora vamos con nuestra siguiente mascota. Por aquí encontramos a Fern. Ella es la mascota de Aurora. Hola, soy la mascota de Aurora. Cuando comienza a cantar, bueno, del color de vestido de Aurora. Tiene también una hermosa tiara, sus ojos son muy, muy grandes y tiene un monito de color morado. También tiene un collar como el que tiene Aurora en el cuello. Es muy bonito, a mí me encanta chicos. Ahora vamos a seguir con la siguiente mascota. ¡Ah, chicos! ¡Espérense! Aquí encontramos la parte que dice ¡Colorea tu mascota! Y vamos a encontrar a Sultan y a Kepku Vamos a colorearlos, chicos. Aquí es el modelo de cómo debemos de colorear. Y aquí está el dibujo que vamos a pintar. Así que, chicos, no se pierdan este lindo video. Vamos a pasar por Sultan. give a dog a bone. This old man. played He played knick-knack on my gate with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played nine. He played knick-knack on my spine with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. けて cuando fue a recolectarlos al bosque. Al verla, me escondí. Pero cuando descubrí que tenía un cesto lleno de arándanos, salté a su regazo. Desde esa tarde, estamos siempre juntas. Vemos por aquí que Berry es una linda conejita. Sí, chicos, es una linda conejita. Pero aquí están sus dos orejotas. Tiene su muñeca de color rosado su tiara también de color dorado y rosado. Y es súper, súper linda. Aquí la vemos junto a Blancanieves. Ahora seguimos con la siguiente mascota. Miren chicos, encontramos a Trasur. Ella es la mascota de Ariel, sí chicos, de la sirenita. Y dice así, soy la linda gatita de Ariel. Me caracterizo por ser curiosa y juguetona. Amo lo que los demás gatos odian. El agua. Ah, me encanta jugar con las olas y nadar con Ariel. ¿Cuánto lo disfrutamos? Cuando salgo del agua, mi hermoso cabello huele como a la brisa del mar. Sí, chicos, ustedes saben que a los gatitos no les gusta para nada, nada, nada el agua. En cambio, a ellos sí. ¡Le encanta bañar entrar al mar con Ariel y así pueden nadar juntas. Y chicos, colorín colorado, este mini cuento se ha acabado. Muchas gracias por acompañarnos en estos mini cuentos para conocer a las mascotas de nuestras princesas. Aquí está Cenicienta, aquí está Rapunzel, que tiene un lindo vendadito, y aquí está Bella, con su lindo caballo. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Coméntenos aquí abajito qué princesa les gusta más y cuál es su mascota o qué mascota tienen ustedes o qué mascota les gustaría tener. No olviden de dejarnos un like, compartir y comentar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!